Байсила. Здравствуйте. Давай книжку. Давай, нате. Вот это кинул, конечно, вертухой. Угу. Примите меня в фэспле. Угу, окей. Так, э, имя. Супер Мега Про. 66. Так, возраст в реале или... РП, РП, РП. 50. ты дед. Так, реальное имя. Иван. Нормальный такой диван. Так, реальный возраст. 12. А, так, сейчас. Сколько сантиметров? Шесть. Ясно, озабоченный э, рост. Сантиметров рост. Метр семьдесят. Э, должность. Какой из них? Офицер. Ясно, пиздец будешь тогда. Так, иди в комнату ПВП и жди своей очереди. Как бы. Хорошо. Там снизу будет э, голосовые каналы, книжку угу. вот. Заходи в очередь стой там чисто по, по флексе. И иди обратно основной, как бы реально. И ничего не написано. Я Это онлайн, как? я не понял как, в смысле. Почему ты не онлайн? Давай. Вайл. Онлайн чека я их написал. А ПВП баллы? А, за ПВП. Вайл. Здравствуйте, Мимик. Привет, Супер Мега Про. А что, вы, будете, вы будете типа выдавать или надо с собой приносить эту броню? Вот тут вот можете брать броню, тем и меч. Капец, рассказывай э, супер-мега-про, чё, как вообще жизнь? Ну, вообще класс. Понятно, чё, как думаешь, победишь меня? Ну, не знаю. Сейчас, блин, капец, у меня тут мусора. Я потом это все это сожгу. Можете... А, честно. Ну, нормально. Угу. Ой, а у меня там уже бессмертие есть кик. Ну тогда можете свой, да. Угу. На счет э, три можете начать ПВП. Э, раз, два, два три. три. все. О. Да. Нормально. Давайте вашу книжечку. Ну, давайте. Сколько баллов? Пять у вас. О, спасибо. Давайте. Все, можете броню сложить. Все, спасибо. До свидания. Подписывай своим ником, Вайлд. Своим ником подпиши. <laughs> А, да. Убирать. Что? Книгу мне давай. У меня нету вашей книги. Видимо, походить заново вам надо. Либо если э, тостер, либо э, мимик знают ваши результаты хотя бы. Капец, а мне сейчас в РП делать чем? Да, сейчас в РП идем. Вайл, ты где книга-то? Своим ником подпиши ее и все. И мне отдавай. Поставьте дверь. Я тебя в суд подам, На, знаешь, сколько пороха выменю? За один типа поставленный фонарь я тебя выманю стак Кого? Я на которых ваши вот эти вы делаете. А, ну, э, Я люки дед, просто открываю. Дед, подожди, пожалуйста. Давай, давай. Быстрее там немножко, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, сэр, мистер сэр. А, собственно, давайте вашу книжечку. Держите. Так, вы идете на должность офицера, вы не хотите менять мнение, получается? Не, не хочу. Так, ну все, получается, идем сюда. Ага. Так, а, в общем-то, а в чем прикол? Как бы это э, продуктовый магазин, я буду отыгрывать роль грабителя, вы будете отыгрывать роль офицера. Mm. То есть ваша задача задержать меня на месте преступления и дать мне сбежать. Я, э, а, вот. Использование. А, да. И что, типа, это меня вызывают или я тут с, с, это буду? А, вас вызывают, то есть вы выходите вот оттуда, я стою вот тут вот за прилавком, а, и когда выхожу из него, вы такие типа, алло, стоять. Вот, mm. получится. Вот, и дальше все отыгрывается, чем больше про команду используется. А через чат школу, будет отыгрываться? Да, отыгровка идет через чат. Но если вам так, если вам, конечно, удобнее, можно сделать их через голосовой. Mm, через голосовой лучше будет. Нет, вообще говорить вы можете как бы и тут, и там, а вот именно команды писать э, вот как бы по желанию. Mm. Хорошо. лучше вообще в текстом, потому что у нас один из критериев это все-таки скорость э, печатания. Mm. А для офицера достаточно важно, чтобы там... Mm, хорошо. Ну давайте тогда начинаем. Таксы. А ну стоять! Что вы тут делаете? Черт. Ну типа ножницы пистолет. Руки на пол. Э, или я буду стрелять. Быстро. Э, как... А ну стоять! Куда, уйди... куда идешь? Э, пистолет, оружие на пол, быстро. Так, ну получается. Э, Я, я, я долго э, стоять не буду. Выбросил оружие быстро. Мой пистолет полностью заряжен. Типа, все. Thank you. Все, видим. Ну, получается, все. Ну, все. Сейчас я заберу, так сказать, оружие. Так, ну вы хорошо справились, в принципе. Угу. Так. Вы ну, молодец. не кажется. Все отыграли по РП, все красиво. Угу. Вот. Ну, получается, да. И куда мне за общим баллом пройти? А, за общим баллом к Тритику, как бы, и он там уже все. Все хорошо. Здравствуйте. За РП максимальная 7 баллов. А, а. кто кнопку снес? Вот она кнопка. Давай, давай. Чек давай. мне 8 поставили. Я ничего не... Да, а с ПВП балл 7, да? Э, ПВП балл сколько? У меня 5 упал балл. Так, а максимально вы доказали то, что все, э, вы победили этого? Тогда Нет, 7. это не... Я, короче, он мне снес АТ, потом следующим ударом я ему снес. А, ну тогда 6, значит, баллов. Ну ладно. Сейчас, тогда 6. Так. Ну тогда у вас 14 баллов. Хорошо. Теперь подписывайте книгу своим ником. Супер-мега-про, точнее. То есть мне надо нажать, э, нажать на кнопку подписать, подписать. Подписать своим ником, именно подпись сделать. И, на, ну, следующей, подпись, на, след, на следующей странице, да? Нет, нет, нет, просто подписать ее. М а какое заглавие? Ну, супер-мега-про. Так, э, за заглавие книги Супер Мега Про 66, да? Ну да. Если не улазит, тогда просто заставь супер. Ну как-нибудь так сократи. Мы поймем. Ну, у меня 6 тут. Это ну, не вылезло. Все, завершаю, да? Да, заверши. И все, давай мне. Э, держите. Все, можете. Все, спасибо. До свидания. Угу.